Şəhidlər, ixtisarla, nə istəyir bu millət? İstəkləri gözündə, tələbləri dilində, millət dənizə döndü, dənizin sahilində. Dalğalandı bu millət, alışıb öz oduna yandı, yandı bu millət. Dilsiz, sağır göylərə dirək oldu haqq səsi, başlandı bu ölkənin meydan mübarizəsi. O zaman ki özümüz olduq öz dustağımız, qəlbimizə sığındı üç rəngli bayrağımız. O vaxt ki azadlığın işartısı göründü, qəlbimizi bir anda dəlib keçdi o bayraq, qəlbimizdən boylanıb ələ keçdi o bayraq. Bir məqsədə calandı, əllərdə dalğalandı. Qatil bunu görüncə pozdu cəlalımızı, qanımıza boyadı bizim hilalımızı təzadlar içində. Yalana, riyaya nə qədər uyduq. Biz Qızıl Orduya abidə qoyduq. Həmin Qızıl Ordu günün birində bizim qanımızı tökdü. Qatil bizimlə bir o gecə həm də haqqı, həqiqəti tutdu qurşuna. Hansı göstərişlə gəlibmiş görən silahsız kütləni bu qıran ordu. Vallah bu vəhşəti törədə bilməz ən qəddar, qudurğan, çıldıran ordu. Şər üçün nə qayda, nə şərt, nə qanun, bu imiş haqq işi qızıl ordunun. Kimdi bəs ölənlər? İnanmaq çətin. Dünən Rusiya üçün can verənlərin, şəhid düşənlərin şəhid övladı. Əfsus, eyni olur şəhidin adı. O şəhid, bu şəhid. Sən bir işə bax.'' O nəyin uğrunda, bu nəyin ancaq. O şənbə gecəsi, o məlum gecə, birdən üzə çıxdı bu fərq, gör necə. Ədalət də, gerçək də, vallah yoxdu o gecə. Zülüm zalım əli ilə haqqı boğdu o gecə. Tunç zirehli ilanlar haqqımızı nə anlar? Həqiqəti yalanlar küncə çıxdı o gecə. Kimə deyim dərdimi? qəsbikar namərdəmi, 70 ilin dərd qəmi gözdən axdı o gecə. Analar amanından sinələr oldu şan-şan. Şəhidlərin qanından şimşəy çaxdı o gecə. Qara geydi bu vətən, yox hayına bir yetən. Həyata hamilə ikən ölüm doğdu o gecə. Nə deyək bu vəhşətə, bu zülmə, bu dəhşətə? Allah bu müsibətə necə baxdı o gecə. Ertəsi Bakının küçələrindən yudular millətin qızıl qanını. Yuya biləcəyim o cəllat görən qanla ləkələnmiş öz vicdanını. Gecənin yarısı, hər yan qan qada, qırmızı güllələr uçur havada, özünü itirmir adamlar yenə, yetirir özünü haya haraya. Maşınlar bir yana, çiyinlərdə də yaralı daşınır xəstəxanaya. Güllə vıyıltısı, bu acı səsdən titriyir, lərziyə gəlir binada. Amansız saldatlar keçirir qəsdən bütün çıraqları xəstəxanada. Gör necə böyükmüş bizə qəzəb, kin, burada da göründü, qalmadı qında. Çarəsiz həkimlər indi neynəsin? Əməliyyat gedir şam işığında.'' Səhər açılınca adamlar bir-bir yığılıb gəlir. Qan vermək istəyir yaralılara. Amma insaf hara, qan tökən hara. Saldatlar töküldü hey axın-axın, döyükə-döyükə baxdı dörd yana. Tutuldu bir anda xəstəxananın həyəti, bağçası güllə barana. Heç kəs bu sifətdə görməyib şəri, hələ bəs deyilmiş tökülən qanlar xəstəyə qan vermək istəyənləri bir anın içində dağıtdı onlar. Ertəsi Bakının küçələrindən yudular millətin qızıl qanını. Güya biləcəyim o cəllad görən qanla ləkələnmiş öz vicdanını. Eşq olsun sizə. Bəzən öz-özümə düşünürəm mən. Nahaq şəhid oldu bizim cavanlar. Ömrü ucuz verdi, bir iş görmədən Boş yerə ölməyin nə mənası var? Sonra düşünürəm. Onlar qorxmadan cumdular ölümün üstünə belə. Bir iş görmədilər yaşayan zaman, qəhrəman oldular ölümləri ilə. Bizim əlimizdən çoxdan alınmış haqqı bu dünyaya bildirdi onlar. Millətin qəlbinə qəsdən salınmış qorxu iblisini öldürdü onlar. O gecə dağlardan enən sel təki Qəzəbdən köpürüb daşdı millətim. O şənbə gecəsi ürəyindəki qorxu hasarını aşdı millətim. Bu ölüm, bu qırğın dərs olsun bizə, deməyək boş yerə candan keçdilər. Onlar şəhid olub millətimizə cəsarət dərsini təlim keçdilər. Xəyal bir çiçəyi də bitirə bilməz. Bugündən sabaha körpü salmasa, azadlıq ağacı bar verə bilməz şəhidlər qanı ilə suvarılmasa. Baxıb sinələrdən axan al qana, buludlar kişnədi, göy qan ağladı. O şənbə gecəsi vətən başına, elə vətən boyda qara bağladı. Azadlıq verilmir, alınır, dayan. Onun elçisidir ölüm, qan, qada. Ölümə, cəfaya hazır olmayan millət hazır deyil azadlığa da. Yalın əllər ilə tanklar üstünə atılan cavanlar, eşq olsun sizə. Siz təsdiq etdiniz azadlığın da halal olduğunu millətimizə. Şəhid rütbəsinə qalxan cavanlar, sinəsi hər zülmə qalxan cavanlar, böyük Nəsiminin, Ulu Babəkin xeyir duasını aldı o gecə. Zamandan irəli sıçrayıb yəqin tarixdə tarix tək qaldı o gecə. İkinci hissə parçalar. Matəm mərasimi. Qəzəb şimşəyindən hər baxış nida, hər üzdə, hər gözdə bir sual ağlar. İnsan dənizinin dalğalarında üzür asta-asta tabut qayıqlar. Xalq dözə bilsə də zülmün şərinə, yanır gözlərində kini, nifrəti. Alıb tabutları çiyinlərinə, Allaha göstərir bu cinayəti. Qızıl qərənfillər əllərdən min-min, şəhidlər önündə bir an dondular, fədakar oğullar Rəsulzadənin bayrağı altında dəfn olundular. Daldı bir anlığa sükuta göy, yer, Millət ürəyini sükutdan astı. 18-də ölən köhnə şəhidlər təzə şəhidləri bağrına bastı. Axı biz neynəmişdik? Şəhidlər xiyabanı, dilə gəlir məzarlar. Axı biz neynəmişdik? Bu ittiham, bu sual şəhidlərin birləşən hər yasında səslənir. Fərizənin, ilhamın çırağı söndürülmüş komasında səslənir. Axı biz neynəmişdik? Axsaqqal babaların, ağbirkəy nənələrin duasında səslənir. Axı biz neynəmişdik? Bu ittiham, bu sual məktəbli Larisanın qara lentə tutulmuş partasında səslənir. Axı biz neynəmişdik? Günahsız qurbanların baş daşında səslənir onların yetim qalan körpə balalarının dünyadan haqq istəyən göz yaşında səslənir. Axı biz neynəmişdik? Bu ittiham, bu sual bağrına dağ çəkilən qocaman bir millətin dodağında səslənir. Axı biz neynəmişdik? Cavab verən olmadı. Boğdular bir millətin Axı biz neynəmişdik deyən o haqq səsini. Çadırlar quruldu kənddə, şəhərdə. Bəlkə məlhəm idi matəm bu dərdə. Döndü ya sevinə bütün məmləkət. Kasıb ocaqda da qazan asıldı. Yası, matəmi ilə çarəsiz millət elə bil qatildən intiqam aldı. Gücsüzün aldığı intiqama bax. Zorun qarşısında sustu xamımız. 40 gün yaz saxlamaq, işə çıxmamaq oldu üsyanımız, intiqamımız. Canlı da, cansız da ağlayır bugün. Matəm içindədir ölkə büsbütün. Qızıl qərənfillə qara bayraqlar xalqın kədərinə birgə qanağlar. Şəhidlər Qatil gülləsinə qurban gedərkən Gözünü sabaha dikdi şəhidlər. Üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən torpağına çəkdi şəhidlər. Zalım öyünməsin zülümləri ilə, min bir böhtanı ilə, min bir şəri ilə, həqiqət uğrunda ölümləri ilə ölümü kamına çəkdi şəhidlər. O şənbə gecəsi, o qətl günü mümkünə döndərdik çox namümkünü. Xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü o gecə dağıdıb sökdü şəhidlər. Tarixi yaşadıb diləyimizdə, bir yumruğa döndük o gecə biz də. Yıxıb köləliyi ürəyimizdə, cəsarət mülkünü tikdi şəhidlər. Onlar susturulan haqqı dindirər, qaraca torpağı qiymətləndirər, donan vicdanları qeyrətləndirər, Axı el qeyrəti çəkdi şəhidlər. Dözdü hər zillətə, dözdü hər şeyə. Dünyada mənim də haqqım var deyə, kütləni xalq edən müqaviləyə qanı ilə qolunu çəkdi şəhidlər. İnsan insan olur öz hünəri ilə. Millət millət olur xeyri, şəri ilə. Torpağın bağrına cəsədləri ilə Azadlıq toxumu əkdi şəhidlər.